dengar Rayu, Rayu. Bukan ini tunggu Rayu. Eh, Rayu, Rayu. Mayang, tinggi, mayang, mayang, ah, mayang, mayang. kemarin tuh gak ada kabar kemana aja? Eh, bantu Numi sama Abi di rumah. Oh iya iya. Uh, yang tadi itu siapa ya? Oh yang tadi yang tinggi tinggi itu. Iya. Itu orang kerja di rumah. Aneh kali tadi masa Nisa ditarik tarik loh. Keluar <laughs> dikirain nyariin dia. Iya dia, emang kayak gitu agak aneh sedikit orangnya. Oh bentar ya. Iya, mana? Ada perlu bentar. Mau sebenarnya kita buat air bentar bentar aja. Aide, oh oh mana aja aide. Yang nak jauh desa suka Sukajaya. Kubu suka Sukajaya? Nak pelai si An. Nak pelai? Hmm. Mana kau habis orang U dah jatuh ke bang? Hana je oleh. Hana oleh? Jatuh katro. Katro? Hmm. Hai di, tang ube long duk ino hana lah, sang desa Sukajaya? Nah. Nah desa suka gaya. Nah. Pak tu mayan? Han paten ni cik bau Google. Cik Google man? Hmm. Ha? Cik Google. airnya air apa ini air leci enak kan enak kali pasti Asma buat oh iya dong kan Asma kan juga <laughs> oh iya uh, kayak mana kuliahnya di Jogja alhamdulillah lancar bisa gimana oh, lancar juga sih di sini jurusan apa ambilnya kalau sekarang saya jurusan PMI Kasna jurusan apa jurusan ekonomi syariah ekonomi iya udah mau selesai nih oh lagi nyusun ya iya betul jadi pulang ke sini tujuannya untuk karena libur liburan mau liatin abi sama umi di rumah tapi kenapa nggak kabarin ya lupa ini aja belum sempat keluar keluar di rumah aja bisa tadi kemarin dapat kabar hmm. dari ini hmm. tapi bisa tadi ada di chat sih sama bunda disuruh pulang nanti lah aku kapan pernah ceritain ya oh iya boleh Nisa ya udah Nisa aku pulang dulu ya iya iya Ya lah ya iya udah kamu loh. Desa suka dia apa? bang Suka, kan suka dia. Suka ya. ya, dia? Ah, uh, suka dia. Adiknya, adiknya guna ja suka jaya apa? Kampung suka jaya Oh, ni ja yu lekut. Nah, ajo le yu lekut. Lorok, lorok, lorongnya bang. Ha, lorong ja yu ajo le. Rona ba main apa ngun? Ai na, ba ma guo hi na, no, mo tu kira bu no. Man rona pa tinggal na bang? Nyalon jalan suka makmur. Kan suka makmur. Hai, suka jaya. Ayo, dayo ni pa tinggal. Ah. Kon, kon menan, kon menan. Nyan bang rona. Ya. Yang kat sama, kat sama sakit tua ni. Adiknya menajak u suka je ya. Dia suka mamur. Berarti kat sama sakit tua ni. Pakai sakit tu. Hai, adiknya nak menajak u suka je ya. Lorongnya dah jak kan? Hai, lorongnya hmm. haju boleh. Mam bet am paket, ah jak aju. Oh, mam pakai-pakai halangan. Boleh. Gara-gara cewek, ono lagu am semua ya. Aduh, kimang cewek ni. Ikah Mana? Lambo ah. Te- Aduh, makcik miriaknya. Apa putar kah, yo? Dah main-main ke gede Main lampu. Oh, main ke? Lah, normal rumah pula. Oh, normal. rumah Jadi, ira ke anak tengku raya? Gaknya tengku ulung raya. Ha, eh, mati sambungan tengku raya. Tengku raya? Ha, ha. Angkul anji? Lami, no. Lami. Lami. Lami pun. Hanya kena pun. Pembantu. Hai, gaknya tengku ulung raya. Mati sambungan tengku raya. Oh, tengku ha, raya. Ya. Mati ya, oi, tengku raya. Ha, đấy lâu à à Araya. Oh, ya hidung à tunggu. Tunggu. Ah, tunggu. Ayo ha. Ya hidung ku. Ah, tunggu apa ga habek tunggu rai araya long lah mah. Oh, ya ipo le dah. Ini ini ini ini dong, ini dong. Bagak-bagak dia dia dah. Oh, cukup padat. Bebek mak, bebek mak. Bebek mak. Bu kita mau bagak-bagak. Araya. Ayo, Araya. Ayo, Bang. Sudah ada. Ayo, Bang. Adiknya orang ni dah. Ya. Banyak ya. mana apa? Bayar, bayar, bayar, bayar jam ah. Ya. Bayar, bayar balik jam lagi ni. Mang ha, pegang leh abang Jin. Ya, tukar mahmurnya rana. Ya, tukar dia akan. Tukar, tukar mahmur kena. Ya. Berarti kagak pengen tanya pun oleh abang ye. Hmm, kagak pengen. Pernah pedih ke penyok pun abang. Oh, uh, uh, tukar jaya. Ya, tukar mahmurnya edih bang. Edih berarti dia tukar mahmur. Ya, tukar jaya. Balik-balik udikut 80 meter itu udikut bang bang apa? Ya, tegak. Apalah saya ajung. Tegak nunggu. Kasih bang apa? Begak kan nunggu. <laughs> Tiga tenang di kena pasangan. Ya, aku dengan cedok berhubung masa aku. Alah nasi, nasi. Tak ada ikan tadi. Murayo, ah Murayo. Ini awak nak hendak luar, kalau dia tak pegah dah orang tu mana ada suara kau yo dia pura kau ya? ni orang kaya ni orang kampung yo Oh, jamin. Anak, awak nak pecah, pecah, pecah roh macam saya ha, gamil. Ah, hantu, utama dengan tengku raya. Hantu akan gelo. Hananan ke? Anak kata rilo. Hananan ke? Lem bantah anak orang kaya kampung tadi. Pegah bantah ya bantah nak pegah murai bantah nak aku pegah hantu. Nyoh hananan hantu aku pegah. Pegah awak. Tamau, o. ayo. Ni ayo. Oh, ayo. Oh. Ha. Oh, ayo, yang nunggu. Ya, Oh, pandai hantunya. Nyok ya. kan jamin. Kurang. kan? patro dia ni. Dari... Uh, oh, uh, oh, patro, patro kata ni. Dari Sukajaya, ya. Sukajaya. Uh. Sukajaya. Uh. Ah. Uh. Ah, Apa ni kata? Ani Tokedin. Tokedin. Oh, Tokedin, Tokedin. Ya. Ah, oh, kabutu ini, kabutu yang mutuah. Ini karaya kata ni. Karaya. Temang, temang, temang. Jujit, jujit. Jujit.